Одевают люди лица как одежду На каждый случай маска есть своя Их множество в запасе разных держат Все истины и чувства застоя Порой за обаятельной улыбкой Скрывается ужасный человек Доверие ему всегда ошибка Последствия Холодность часто прячет раны, которые однажды нанесли. Идет человек Садовческую Москву одевает Чтоб жалость окружение вызывать Таким сочувствуют и помогают Они же дальше будут процветать Кому нужна реальная поддержка Ее всегда стесняются Обладатель может быть душевен, но этот факт старается скрывать. А люди маску часто одевают, чтоб так манипулировать людьми. За ней порой презрение скрывают, а могут быть в душе еще детьми. Как много разных масок есть на свете, Попробуй разобраться, что к чему Мы только за свое лицо в ответе За них следить не надо потому После других пусть Бог срывает маски Их сами снять не можем все равно И часто продолжаем верить сказки Когда глаза души людской окно